Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak atau lokomotif. Pasti teman-teman juga banyak yang belum tahu macam-macam kereta api yang beroperasi di Indonesia. Di sini kita akan membahas macam-macam kereta api yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah, kereta api jarak jauh atau KAJJ. Kereta api yang ditarik dengan lokomotif ini, termasuk kereta api antar kota, yang selalu diandalkan masyarakat di Indonesia, kereta ini dapat menempuh jarak yang lebih jauh daripada kereta komuter lain, dan kereta ini terbilang cepat karena dapat mempercepat waktu perjalanan kita, contohnya seperti Argo Bromo yang dapat menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu kurang dari 9 jam. Berikutnya ada kereta komuter lain. Adalah jenis kereta rel listrik, yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia. Kereta komuter lain juga cukup populer di masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kereta yang sudah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925 hingga kini, kereta ini melayani rute komuter di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, bahkan sekarang di Jawa Tengah sudah tersedia lintas Yogyakarta-Solo. Yang ketiga ada kereta bandara atau railing. Kereta railing beroperasi sejak 2013 lalu. Kereta bandara ini bernama Kereta Bandara Kuala Namu, sebagai kereta bandara pertama di Indonesia. Setelah tiga tahun kereta bandara Kuala Namu tumbuh, menghadirkan kereta api baru di Jakarta yaitu, Kereta Bandara Soekarno-Hatta. Kereta bandara ini melayani rute dari stasiun Manggarai hingga ke Bandara Soekarno-Hatta. Yang keempat ada kereta Mass Rapid Transit atau MRT. Kereta MRT ini bisa dikatakan kereta yang masih baru, karena baru beroperasi di tahun 2019, kereta ini hanya mempunyai enam gerbong di satu rangkaiannya. Kereta ini juga dapat melaju dengan kecepatan 80 km per jam pada jalur layang maupun jalur bawah tanah. Yang terakhir ada Light Rail Transit atau LRT. Kereta LRT mulai beroperasi di tahun 2022. Kereta ini adalah kereta yang beroperasi di kawasan perkotaan, dan kereta LRT hanya mampu membawa penumpang dengan kapasitas 257 orang saja, karena, kereta ini hanya terdiri dari empat gerbong saja di setiap rangkaiannya, LRT hanya bergerak pada jalur layang saja sehingga tidak terkena efek macetnya lalu lintas, dan LRT ini strukturnya lebih fleksibel daripada MRT, sehingga mampu melewati jalur yang lebih sempit dan melingkar sekalipun. Demikian beberapa jenis kereta api yang sudah kami rangkum. Semoga menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.